गाँव में रह के उतना बिजनेस नहीं मिलता है और शहर में थोड़ा बिजनेस मिल जाता है तो इसीलिए मैं आई हूँ गाँव में पहाड़ में और खेत में ये सब कष्ट करना पड़ता है भारी काम करना पड़ता है और हमारे पास अभी पाँच एकड़ के ज़मीन हमारे पास अपना ज़मीन है उसमें हम अपना खेती करते हैं जैसे गेहूँ हुआ और धान की खेती होती है और क्या सब्ज़ी सब की खेती होती है और हम लोग घर का खेत का ही सब्ज़ी खाते हैं साल भर खाने के लिए भी हो जाता है फिर उसमें से ही उगाने के लिए रखते हैं फिर खरीदते नहीं हैं हम उसी में से उगाते हैं